ዘመናዊ እርሻ አርሶ ሀብታም መሆን፣ ማዕድን ማውጣት፣ ፓምፕ ትራክተር ነው። ኢትዮጵያ አድጋለች ይላሉ። ተረት ተረት ያለፈ በ fact ደረጃ ያን የሚያሳይ ነገር የለም። የት ነው የሚገኘው? በዚህ ፓርላማ፣ በፌዴሬሽን ምክር ቤት፣ በፕሬዝዳንት office፣ በጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ